Emma has brown eyes. Emma has brown eyes. اما یعنی خانومی به نام اما مشخص حرف اول باید به صورت بزرگ نوشته بشه هز دارد به این دلیل از هز استفاده کردیم و نه از have چون فاعلمون سوم شخص مفرده براون یعنی قهوه‌ای دوستان تلفظش براون نیست براون بین بی و آر صدایی نیست پس بی صداست و ما بی صدا تلفظ میکنیم Brown یعنی قهوه‌ای eyes چشمان میبینید که S جمع گرفته eye eye یعنی چشم eyes یعنی چشمان Emma has brown eyes اما چشمهای قهوه‌ای دارد Emma has brown eyes Emma has brown eyes Close your eyes and take a rest Close your eyes and take a rest. Close یعنی بستن با این تلفظ close your مال تو eyes چشمان and و take a rest take a rest عبارتی است به معنی استراحتی بکن یا استراحت بکن close your eyes and take a rest چشمهایت را ببند و استراحت کن close your eyes and take a rest close your eyes and take a rest Did you finish the job? Did you finish the job? Did you یعنی آیا فلان کارو کردی؟ با did و گذشته فعل do سوالی شده. Did you یعنی آیا تو فلان کارو کردی؟ Finish Finish یعنی پایان رساندن به اتمام رساندن. The job اون کاره رو. Did you finish the job؟ آیا کار را به اتمام رساندی؟ Did you finish the job؟ Did you finish the job? How do you like your new job? How do you like your new job? How یعنی چگونه یا چطور Do you like یعنی آیا تو دوست داری Your مال تو New جدید Job شغل یا کار New job شغل جدید How do you like یعنی نظرت چیه چطور دوستش داری فلان چیزو مثلا Your new job شغل جدیدت How do you like your new job کار جدیدت را چطور یا چقدر دوست داری How do you like your new job How do you like your new job? What does this word mean? What does this word mean? What یعنی چه داز فعل کمکی برای سوالی کردن و به این دلیل از داز استفاده کردیم چون فاعلمون this word در این جمله است this word یعنی این کلمه mean معنی میده حالا بعضیا میگن چرا مین اس سوم شخص نگرفته چون از فعل کمکی داز استفاده کردیم what does this word mean این کلمه چه معنی دارد what does this word mean what does this word mean Can I have a word with you? Can I have a word with you? Can I یعنی آیا میشه آیا میتونم من have داشته باشم a word یک کلمه و یا یک حرف Can I have a word یعنی آیا میتونم یه حرفی سخنی داشته باشم with you با شما Can I have a word with you آیا میتوانم حرفی یا سخنی با شما داشته باشم Can I have a word with you? Can I have a word with you? Thanks though. Thanks though. Thanks که یعنی سپاس یا سپاسگزاری متشکرم. Though یعنی به هر حال. Thanks though ممنون به هر حال کاربردش جاییه که مثلا طرف یک درخواستی رو نتونسته انجام بده یا شما چیزی خواستی طرف اونجوری که خواستید نتونسته انجامش بده بعد شما میگید ممنون به هر حال مثلا رفتید یه مغازه به طرف گفتید فلان چیزو دارید بعد طرف میگه نه نداریم بعد شما میگید thanks though ممنون به هر حال thanks though ممنون به هر حال thanks though thanks though We have not seen Mori for years though. We haven't seen Mori for years though. We یعنی ما have not seen یعنی ندیده ایم موری موری رو موری اسم خاص حرف اول به صورت بزرگ نوشته میشه for years به مدت سالیان years یعنی سالها year یعنی سال years یعنی سالها though به هر حال We haven't seen Mori for years though. ما موری را به مدت سالها ندیده ایم به هر حال. We haven't seen Mori for years though. We haven't seen Mori for years though. What business are you in? What business are you in? What business یعنی چه شغلی چه داد و ستتی چه تجارتی What چه business داد و ستت یا حرفه Are you آیا شما هستید in داخلش What business are you in شما در چه حرفه یا در چه تجارتی هستید What business are you in What business are you in How is your business How is your business? How یعنی چگونه یا چطور is است your مال تو business بیزنس یا حرفه یا شغل How is your business? شغل یا بیزنس شما چطور است؟ How is your business? How is your business? Pollution is a major issue nowadays. Pollution is a major issue nowadays. Pollution یعنی آلودگی is است a major یک اصلی issue مسئله یا مشکل nowadays یعنی این دو روز زمانه یا این روزها pollution is a major issue nowadays امروزه آلودگی یک مسئله اصلی است pollution is a major issue nowadays pollution is a major issue nowadays How do you feel about the issue? How do you feel about the issue? How do you feel یعنی شما چطور حس می کنید؟ چه حسی دارید؟ About در مورد the issue در مورد اون مسئله که داریم در موردش صحبت می کنیم. How do you feel؟ چه حسی دارید؟ About the issue در مورد اون مشکله. How do you feel about the issue؟ چه حسی نسبت به مسئله دارید؟ How do you feel about the issue? How do you feel about the issue? Park your car on the other side. Park your car on the other side. Park یعنی پارک کردن your مال شما car ماشین یا خودرو on در the other side اون سمت other یعنی دیگر side یعنی طرف the other side یعنی اون طرف park your car on the other side ماشینتان را آن سمت پارک کنید park your car on the other side park your car on the other side The problem is this side of the wall. The problem is this side of the wall. The problem یعنی اون مسئله is است this side this یعنی این side یعنی طرف this side یعنی این طرف that side میشه آن طرف of as the wall اون دیواره اون دیواره مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم this side of the wall یعنی این طرف دیوار that side of the wall یعنی آن طرف دیوار the problem is this side of the wall مشکل این طرف دیوار است. The problem is this side of the wall. The problem is this side of the wall. You are so kind. This is kind of you. You are so kind. This is kind of you. You are یعنی شما هستید so بسیار kind مهربان You are so kind یعنی شما بسیار مهربانید This is این چیزی که داری میگی این is است kind مهربانی of you از شما kind of you یعنی مهربانی شما This is kind of you این از مهربانی شماست You are so kind This is kind of you شما بسیار مهربانید این از مهربانی شماست You are so kind This is kind of you You are so kind This is kind of you What kind of car do you drive? What kind of car do you drive? What kind یعنی چه نوعی of car از ماشین Do you drive آیا شما رانندگی می کنید drive یعنی رانندگی کردن پس تلفظ درستش درایو نیست Drive یعنی رانندگی کردن به این دلیل که بین دی و آر صدایی وجود نداره What kind of car do you drive چه نوع ماشینی سوار می یا چه نوع ماشینی میرانی What kind of car do you drive What kind of car do you drive A square has four sides. A square has four sides. A یعنی یک square یعنی مربع has دارد چرا گفتیم has و نگفتیم have به این دلیل که a square فاعل جمله است has دارد four چهار sides side که یعنی طرف یا وجه و sides یعنی اطراف یا وجه ها یا زل ها A square has four sides. یک مربع چهار وجه یا چهار زل دارد. A square has four sides. A square has four sides. Let us meet at four o'clock. Let's meet at 4 o'clock. Let us یعنی به ما اجازه بده یا خیلی مخفف let's به ما اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار meet ملاقات کردن at در 4 4 o'clock تلفظ درستش رو یاد بگیرید o'clock نیست o'clock یعنی برای اشاره به ساعت وقتی که رأس ساعت رو بخواید بگید یا ساعت بدون خورده رو اشاره بکنید از o'clock استفاده میکنید 4 o'clock یعنی ساعت چهار Let's meet. بیا ملاقات کنیم. بیا همدیگر رو ببینیم. At four o'clock. در ساعت چهار. Let's meet at four o'clock. بیا ساعت چهار دیدار کنیم یا همدیگر را ببینیم. Let's meet at four o'clock. Let's meet at four o'clock. Put this hat on to keep your head warm. Put this hat on to keep your head warm. Put یعنی قرار بده یا بگذار. This in hat کلاه on. Put on با همیشه پوشیدن یا گذاشتن مثلا چیزی به سر در اینجا. Put this hat on یعنی این کلاه رو بپوش یا به سرت بذار. To به منظور keep نگه داشتن یا حفظ کردن your مال تو head سر warm warm یعنی گرم to keep your head warm یعنی که سرت رو گرم کنی put this hat on این کلاهو بذار سرت to keep your head warm تا سرت رو گرم نگه داره put this hat on to keep your head warm این کلاه را بگذار تا سرت را گرم نگه دارد put this hat on to keep your head warm Put this hat on to keep your head warm. Can I speak to the head nurse? Can I speak to the head nurse? Can I speak یعنی آیا میشه من صحبت بکنم I can speak یعنی من میتونم صحبت بکنم و can وقتی میاد ور سوالی میشه Can I speak یعنی آیا میشه من صحبت بکنم To با the head nurse nurse یعنی پرستار head یعنی سر یا اون کسی که رئیس پرستار است. Can I speak to the head nurse? آیا من میتوانم با سرپرستار صحبت کنم؟ Can I speak to the head nurse? Can I speak to the head nurse?